espetxe politikari amaiera eman behar Euskal preso politikoen eskubideak ez dira errespetatzen. Seni eta lagunek ere ehundaka kilometro egin behar izaten dituzte karreterako arriskuei aurre eginez. Eta larriki gaixo daudenak ere kalean behar lukete. Guzti honekin amaitzeko guk sare kantolaturiko mobilizazioetan parte hartuko dugu. Gizarte osoaren arazoa delako, abenduaren hogeita lauan, Tolosan manifestazio isi egin da. Triangulotik abiatuko da, arratsaldeko zazpiak laurden gutxietan. Gu joango gara. Zato zuere. Guk salatzen dugu!